တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတွေ့တို့ပြေတို့ပြေများလူခတ်သိငြိမ်းရန်ဒီခွေတူညီမြဝါရဖြူစင်နဲ့ပြေတို့ပြေတို့ပြေဤတော်စုအမွေရေတီရန်ဒီအတိတ်မှန်ပြွေ Hey, hey, oh. Yeah.